Deep Learner și Novateca sunt cei mai buni prieteni de colaborare. Am văzut asta în practic. Aceste practici de succes le vom aduce colegilor noștri din teritorii și administrații publice locale pentru a le dezvolta. Vizita de studiu a fost oportună. Desigur, am luat foarte multe momente interesante, ceea ce le voi relata și colegilor în Basarabia și recomandarea este să aibă o continuitate și un succes. Am văzut în biblionet un organism viu, un mecanism bine pus la punct și am început de la vârful piramidei până la uh, baza piramidei și am văzut că acest mecanism funcționează perfect. Bravo, biblionetul! Uh, ne-am încărcat bateriile cu o sumedenie de idei, dacă ar fi să le expun aici nu ne-ar ajunge tot filmul. Uh, Sperăm că cât mai multe informații vom schimba între noi, cu atât mai bine lucrurile vor merge. 11 reprezentanții administrațiilor publice locale destul de motivați ca să se cațere pe zidurile Râșnovului, deci să se dea jos în subsolurile Peleșului și să bea binșevere împreună cu cei de la biblionet. Săptămâna viitoare avem o, ședință de, o conferință de presă video, după aceasta în toamnă avem o conferință chiar de de o zi ca să punem lucrurile la cale, ce am făcut și ce vom face mai departe. În această vizită am văzut multe lucruri bune, ne-am completat bagajul și cred că vom ajunge acasă și vom completa prin activitățile noastre. Asta. Sunt bucuroasă că am ajuns în așa echipă la uh, biblionet. Uh, suntem mândri că avem și noi la, la Chișinău o, o, nou, o, o, un frate, o soră mai, mai mică care e Novoteca. De aici am luat multă experiență pe care o vom duce în teritoriu și sper că o să facem față lucrurilor pe viitor. A fost o activitate extrem de utilă, am învățat foarte mult. Ehm, ceea ce vom prelua de la voi este, în primul rând, entuziasmul. Voi ați reușit să schimbați mentalitatea, ceea ce pentru noi este avea un vis și sperăm că în 5 ani de zile să facem cel puțin ceea ce ați făcut voi, dacă nu mai bine. Încântați, înarmați cu idei noi, dar care trebuie structurate, de aceea mergem acasă, aerisim coridoarele, punem ideile pe rafturi și ne punem pe treabă. Bravo, Biblionet! Felicitări pentru buna organizare a acestei vizite de lucru. Realizări frumoase, succes nouă tuturor! plăcut că zilele acestea noi am văzut tot mult ce bun au făcut împreună администрации локали публикиши библиотечи уноку программа библиотек, библионет, эм, а асывина что шисыев тот че не плекут, не плекут кум э, спри библионет офэкут эм, э, э, офэкут библиотеки, библиотечку Монали, пентру копии, pentru oameni în vârstă ne-a plăcut foarte și Așa facem și noi la noi, la noi în orașul Cederlunda, un sală sportivă spre bibliotecă, în proiectul Novateca. Da? Am în perioada eh, vizitei de lucru, deci eh, am văzut foarte multe lucruri interesante, ceea ce ne-a impresionat. Ne-am îmbogățit atât în domeniul spiritual cât și profesional și cred că acele practici care le-am preluat la dumneavoastră le vom dezvolta și noi în continuare în, în teritoriu și, cum se spune, mai bine de o dată să vezi decât de, de șapte ori să auzi ce dumneavoastră ați făcut și ne-a impresionat foarte mult. Ne rămâne doar să colaborăm în continuare, succese și la mai mult și la mai mare. Am descoperit mai multe echipe care cu adevărat sunt devotate obiectivelor programului, sunt devotate cerințelor beneficiarilor, sunt devotate durabilității proiectului pe care a fost implementat. Preiau cinci practici pe care le duc la Căușeni ca să le implementez în administrația publică, în biblioteci, în ONG-urile care sunt specializate în lucru cu copiii, cu tinerii, cu diferite categorii și pentru mine mulți prieteni și oportunități de colaborare în continuare. Simt o mare responsabilitate că am venit doar eu aici aici, deci nu am avut și niște colegi care să poată să vă completeze acolo, dar uh, sunt uh, pornită și motivată ca să identific posibilități ca cel puțin uh, câțiva din bibliotecari, câțiva din reprezentanții administrației publice locale sau poate și ONG-uri să revină în aceste mediu să, să se pătrundă de această responsabilitate pe care o aveți dumneavoastră, de acest entuziasm și, desigur, biblionet și novoteca, să fie frații dintr-o singură familie care să dea succese în continuare. Succese la toți, multă sănătate!